Sentite, sono stufo della vostra critica. Cosa fareste voi come numero d'apertura? Strano che tu lo chieda. Già, noi due qualche idea ce l'abbiamo. We have a secret recipe. That's true. Concocted with much skill. Yes. And once you've tried our special dish... That's right. You'll never get your fill. Take ten terrific girls... cooking up something grand. Mixing <laughs> some amber light yes. and elegant scenery. Then stir in a fine jazz band. Then add some funny men ho, ho. and pepper with laughter. It's tart and tasty, I know. Then serve it piping hot. And what have you got? A bird. muovetevi, su, su, muovetevi! Avanti, Becolta! Stai attento alle cantinelle! Vabbè, prego! Sì, bello, bello, bello, quanto bello! Niente, che succede? Tra poco si fa in cena e ancora non è pronto eh, niente! Eh. Mi raccomando, le luci! Avanti bambini, muovetevi, muovetevi! Andiamo con il fondale! Pronti lassù! Sistema con la tenda! La okay, tenda! Ok, alza il cipario, alza il cipario! Ok, io sono pronto! had some funny men. And pepper with laughter. It's fun and tasty, I know. Mi dica, signor Waldorf, che cosa fa quando versa acqua bollente nella tana del coniglio? E mi dica, signor Hilton, che cosa fa quando versa acqua bollente nella tana di una coniglietta? Bel bollito di coniglietta! Brrr, <laughs> eh, via dalla scena! Mi dica, signor Hilton, perché le api ronzano? Non lo so, signor Waldorf, perché le api ronzano? Perché non sanno le parole. <laughs> non va bene, non fa ridere. Fai ridere tu. Zitto. Non avete la graffiata.